在任何时代，总有来不及准备好的男女，又或者是现实环境没有办法的准父母，更有一些是因为受到了性侵害，或者是疾病所苦，导致他们在无奈的情况之下，必须选择人流，也就是人工流产的手段来终止怀孕。在民间，我们称这为。 堕胎，以任何宗教的观点来看，堕胎都是非常严重的事情。即便是最宽容的佛教，也如杀生、杀子般的严重。但其实，在很多时候的通盘考量上，或许堕胎也是迫不得已的决定。毕竟，自己的人生。 自己要负责，没有人可以去批评。到底这样的一个决定是绝对的对，或是错？但是这因果一定是会有的。无论你是什么样的原因，必须结束这段亲子关系，那你都必须要知道，本来要来当我们孩子的这孩子，他又会何去何从呢？ 大家好，我是金玲老师。今天要来跟大家谈谈阴灵该如何度化这个问题。我们该怎么样处理它、面对它？这话题可能会有那么一点的沉重，可是也是每一对做出选择的男女父母们所必须要面对的事情。 按照我们往生后转生投胎的流程，一个孩子在受精完成后，在灵界就会得到通知，告诉他你必须前往人世间，慢慢准备的要随着发育的过程跟母体融合。也就是说，在受精卵着床之后，新生命的神识就会到准父母的身边，也在这个时候。 有些父母就会开始做起了胎梦，跟孩子有了第一次的亲子感应。正常来说，随着胎儿的发育越来越完整，胎梦跟感受，好像小孩在身边的感觉，也会慢慢的淡去。大约在七个月，也就是我们说的妊娠的二十八周之后，这样的感觉就几乎会是消失了。 因为孩子的神识，在这个阶段也会完全的融入到母体之中，所以有少部分的人，他们是保留在胎内的记忆。出生后听到像母亲的声音，他们会感到蛮安心的。在我们终止妊娠的时候，我们要把原来要跟我们结缘的这位小客人，我们要让他知道。 为何他必须先行离去？我们要请他继续他其他生命的旅程。这样的一个做法，不单是对生命的一种尊重，也是对孩子的一种补偿。 身为无缘父母的你，应该做的三件事。当我们决定要终止妊娠的时候，在你去动手术之前，或者是吃药之前，我们必须要前往有供奉祝生娘娘的庙宇，带上一份小点心，去跟祝生娘娘禀报。 因为朱生娘娘是我们在民间主管生育的主神，诚心诚意的跟朱生娘娘说，诚实禀报，说父亲某某某，母亲某某某，因为基于什么样的因素，我们不得已要终止本次的怀孕，祈求朱生娘娘转告知孩子。 并将带上的小点心供给孩子享用，希望孩子能够理解父母亲无奈的决定。如果祈求者已经是有婚姻的，只是因为当下的经济状况或是环境无法再次迎接孩子的降生，我们也可以拜请祝生娘娘，看祝生娘娘是否同意能够让孩子晚一点再来。 当我们的孩子，当然，如果可以的话，透过直杯的方式，请祝生娘娘让祈求者可以跟孩子做一个沟通，让双方都能够理解、谅解，那这样子会是比较好一点的。第二件事情，这个时候我们呢都知道，降生是祝生娘娘的管辖。 那亡灵就是地藏王菩萨主管的，所以在做手术之前、吃药之前，我们要前往地有安奉地藏王菩萨的庙宇，跟地藏王菩萨同样的做一次禀报，因为某某原因，父亲某某某、母亲某某某不得已要终止怀孕，祈求地藏王菩萨能够降恩。 同时，如果你有确定知道你什么时候要做手术，跟地藏王菩萨说，我会在某年某月某日某日的大约什么时候会做这个手术，希望他能够协助帮孩子接走，这样子孩子在那个时间点才不会因为突然失去了肉体感到。 慌张、害怕，而造成其他问题的产生。第三件事情，手术后，我们在七天之内要再一次的前往祭拜地藏王菩萨。这一次，我们要带的是素果点心，告诉地藏王菩萨说，我们这次的手术已经完成了。 可以的话，老师会建议在地藏王菩萨的面前，以七次为单位念心经《般若波罗蜜心经》，也就是你可以念七次、十四次、二十一次。当然，可以的话，念足七七四十九次是更好的。把这次所念经的经文的功德。 回向给这次无缘的子女，并祈求地藏王菩萨把点心转给无缘子女，让他们前往另一段旅途的时候，在路上可以享用。以上这三点是针对有计划性终止怀孕，也就是你还没有做手术的时候的流程。 有稳定交往关系，又或者是你有婚姻关系的男男女，如果你们做了要终止怀孕、要堕胎的时候，那我们就照刚刚讲的这三个步骤去执行。可是如果你是非自愿怀孕的，或是父不详，或者是父亲不愿意配合，我们都可以如实禀报。 孩子，我们还是得先送走，但是这个是非对错，我们也只能交由神明去断夺。总之，孩子是无辜的，妈妈必须要辛苦一点，先把孩子送离，不要让这孩子苦苦在旁边等候。再来，还有几个状况，处理的方式是不太一样的。 如果你是已经做完手术的，那要怎么办呢？若是已经完成手术的，不用担心，你可以再补一份书文给祝生娘娘禀报，为什么孩子已经没了，再给地藏王菩萨，请地藏王菩萨开恩，带走无缘的子女。 书文可以向老师个别索取，又或者你也可以着付一些费用，透过精英老师来为你将两尊菩萨禀报。老师也可以替无缘的父母禀报完后，诵经超度、上供施食，让孩子能够跟随着菩萨离开，开始一段新的旅程。 不过这个方式呢，仅限于一年以内的补办。也就是说，如果今天你是超过一年的，你要怎么去处理它呢？如果是超过一年，或者是你的流产次数是超过一次的，我们又该怎么样去处理呢？如果你是 终止怀孕一次以上的朋友，因为孩子的灵体会继续留在父母身边，毕竟他们的阳寿未尽，无处可去。通常这样的状况，他们比较容易会沾染到太多这世间的爱恨情仇跟喜怒哀乐，所以往往如果是超过一年以上的这些孩子，他们比较容易发生不愿意离开的状况。 这个时候，我们就只能走到第五点的方式去办理。一般呢，会建议呢，透过高僧或者是能够处理的居士老师老师来协助你处理。因为这个时间点，阴灵他已经不是这么的单纯，他们会贪恋人世间的吃食，甚至他们可能会。 憎恨而不愿意离开，因为他们期盼能够再有一次机会能够入差。有些呢，可能是处于迷惘的状态。那这种时候，按照老师过去处理跟度化的经验，我们都必须要逐一的沟通、说明、交涉，并请诸天菩萨协助，一个一个来度化。 让他们有意这个愿意愿，能够再次的牵起地藏王菩萨的手，一起离开这个让他们感觉到失望的人间。如果还是他选不愿意离开，那通常我们就会选用比较坚硬的态度来开示，务必让这些孩子，即便再舍不得，即便挂着泪珠。 他们也必须勇敢的往下一个旅程前去。不会演的，我这边看过很多的案例，流产的手术做了一次，他感觉身心疲惫，他有罪恶感，可是第二次、第三次，他的心理压力相对的变小了。 也因为这样子，在现代，男生如果不愿意负起责任，女生又没有为自己做好自我的保护状况下，就会造成很多次的怀孕跟多次的堕胎情况。这样的状况会造成因果，而这因果很多时候都是在现世就会产生的。 比如说，我这边就有看过案例，三十岁不到的女性，因为她做了十几次的手术，她的子宫壁已经非常非常的薄。当她真的步入了婚姻，想要真正的有个孩子的时候，这计划受孕就变得困难重重，所以。 在你决定做这件事情的时候，请你务必也要考虑到这个因后面所会带来的果。无论母体，这些被终止怀孕的婴灵，因为他们最后其实是没有地方可以去的，所以他们会不断的在父母的附近去做徘徊。 有的可能会直接抱着父体或者是母体的身体一起吃喝，一起生活，因为他们眷恋的是有这样的一个家庭。那我们就试着想想看，这时候会发生什么样的事情呢？如果本身父母他的财运、福神要找上门的时候，刚好看到这些孩子。 那是不是这神明就会去翻一下父母的三思神的清册，然后一看了一下，啊，原来他拿了个孩子。这个时候福神是不是也会斟酌的想说，那我是不是要把取消一下我原本要给他的财富或是福报啊？所以说，如果你真的要终止运程这件事情，你务必要去想好事前事后。 一定要去禀报，让神明知道你有忏悔的一颗心，你有谢罪的一颗心，面对处理，这样子才是对自己跟对小客人的负责态度。当然，老师在一开始就说了，很多时候做堕胎这样的一个选择，可能是出于无奈。虽然有些人。 他可能是因为惯犯，但是每一个生命都是美好的。透过这一次的专题，老师希望，如果你身边有这样的朋友面临这样的抉择，请务必把这一个影评传给他们，让他们知道他们应该怎么样去面对这一位小客人，怎么样让这位小客人能够。 引领他到另一个世界。套一句电影台词：“出来混，都是要还的，不是吗？”我是金玲老师，感谢你这次的收看。如果你对我的影片有兴趣，请记得在下方按个订阅，并按上方的。 通知铃铛，如果你能够再给我一个 like，那是更好不过了。有其他问题的朋友，或是需要索取书文的朋友，可以在下方做留言，或是加入老师的官方 line，或是 email 给老师索取都可以。在这边，谢谢大家的收看，我们下集再会。